Thank you. quando os tempos começavam assim a mudar, eu tinha uma senhora que era de Lisboa, já velhota também, com, com também à beira dos, dos, dos 80 ou 70 e tal, ela ainda conduzia. Era uma senhora solteira, vinha de Lisboa, mas era assim uma senhora muito requintada. E, mas gostava de ir lá comer a, nossa bola e os nossos biscoitinhos e assim. Assim é que tem aqui coisas tão boas, porque é que não põe aqui uma uma máquina de café para a gente servir e, ter, e fazer um, um, um bolo especial aqui para a sua casa. Depois, pronto, comecei a fazer os bolos, a fazer experiências, não é? E, e pronto. E, e depois começou-se a pensar em que nome é que devia ficar o bolo. Somos lusitanos, portanto, vou-lhe pôr o nome lusitano. E foi assim. Uh, ovos moles, amêndoa, açúcar e a forra do folhadinho. Eu é sinto-nos tem uma história engraçada, isso foi o meu marido que é, um, é uma especialidade dele. Estava ciumento porque eu fiz-lhe aquele bolo, fiz o meu tal dito lusitano e, e que tinha muita concorrência, tinha muita venda e depois ele ficou todo triste, não é? Por ele ter, ser ele o dono da casa e o famoso e, <laughs> e depois sair-lhe as coisas ao contrário, não é? Foi logo a seguir, passados uns dias, ele foi logo a seguir e levantou esse bolo. Os meus são feitos com, com amêndoa eh, pelada e os deles são feitos com a amêndoa com a pele. Tem toda a diferença. Olha, acompanha bem com tudo. Com um calço de vinho de Porto, numa, numa festa de amigos, uma, uma tacinha de champanhe,